ular cacing pernah kopi pernah minum kopi cacing oh. kopi cacing biar sembuh hari ini mau minum kelapa cacing Wah, mau. Hi, Mo. Apa on? dari sawah ya wah ini ada sendok tapi ini harus dicoba kita makan

campur apa apa yang asli yang asli Kelapa ini pahit. ini lihat ya. Pahit. Ya. <laughs> <laughs> apa kok ada lagi? <laughs> banyak. Hmm. Banyak. <laughs> kaki caci biar sembuh mama mama mau makan gitu cuy iya, lapar kemarin juga makan siomay <laughs> sambil makan permen oh iya ya permennya udah habis oh iya, iya bunda yang sakit itu loh yang sakit itu apa tikus itu apa yang gara-gara yang aing jajah dari kokos itu loh yang konten jahatnya dari baiknya lah konten jahatnya banyak konten ah konten banyak dari

makanya nggak masuk ke mata atau mulut eh. Ayo coba yuk Coba yuk Ber Ber Ber Aku gak bisa Aber, aber, aber per oh. per per bisa per malah jadi kayak ininya capung ya goyang Selamat dominando